Nous sommes le 30 mars et je pars hein. sur le chemin du Grand Vallon, à Lascour, sur la commune de Roquevert, en direction du Garlaban. Le sentier a quitté le hameau de Lascour et monte doucement vers les hauteurs du Garlaban. Au bord du sentier, je vais rencontrer une végétation méditerranéenne typique de la garrigue. Coronia juncea. est un site renommé d'escalade et les visiteurs sont invités à préserver la faune et la flore, et notamment la lavatère maritime, espèce protégée que nous rencontrerons un peu plus loin. Nous apprenons également que nos ancêtres du néolithique ont parcouru les lieux en laissant sur des rochers des traces aujourd'hui presque invisibles. Hérodium secutarium. Cet hérodium affectionne les sols découverts et pauvres, et en observant ses fruits, on comprend ses noms de petit bec de grue ou petit bec de cigogne. Musclier à grandes fleurs qui est bien présent ici. Ce musclier affectionne les bas de falaise, les lieux arides rocailleux et les vieux murs. Malgré l'aridité du lieu, cette plante arrive à fournir de nombreuses et belles fleurs qui signalent gaiement le début du printemps. Narcissus dubius Narcisse douteuse. C'est toujours agréable de s'arrêter un instant pour observer cette petite narcisse avec ses fleurs souvent d'un blanc immaculé, avec sa couronne crénelée. Biscutella laevigata. C'est l'herbe à lunettes. Son nom lui vient de ses fruits qui sont des silicules à deux lobes arrondis placés côte à côte rappelant la forme des lunettes. Globularia alipum. Cette plante porte le nom de globulaire grâce à la forme en petites boules de ses jolies fleurs bleues et nombreuses qui égayent le bord des chemins. l'Avatera maritima. Voilà la protégée Lavatera maritime avec son feuillage très grisâtre et ses grandes fleurs blanches à onglets roses. Abondante dans la région toulonnaise, elle est très rare ailleurs, ce qui lui vaut d'être protégée au niveau national. Les nouvelles nomenclatures la classent dans le genre Malva. Iris lutescent. Son nom fait allusion à la couleur jaune pâle de ses fleurs. Bien que des sujets aux fleurs violettes ou blanches soient très courantes aussi. Son rhizome, solidement ancré dans les dalles de calcaire, contribue à retenir la terre. En pleine floraison, les fleurs à tiges très courtes semblent sortir directement du rocher. commence à un peu vers le Gard-la-Ban et le paysage est magnifique avec en bas la ville de Roquevert et un peu plus loin la ville d'Aubagne. et les rencontres botaniques s'enchaînent au bord du sentier. Avec au bord du chemin des globulaires, du cyste blanc, bien sûr du romarin, Hein. Un peu au bord du chemin. Le pistachier térébinthe, qui contrairement au pistachier lentiste, a les feuilles caduques. En ce début de printemps, ces jeunes feuilles rougeâtres sont en train de croître. Avec l'âge, elles rejoindront bientôt le rang des plantes à feuilles vertes. Le sentier quitte un instant le terrain découvert pour se rapprocher des parois rocheuses. L'ombre présente ici a favorisé la croissance de petits arbres et la salse pareille en profite pour y accrocher ses lianes garnies de grappes de fruits. Sous ce couvert, nous visitons la baume plate, un abri sous roche. proximité immédiate un massif de fragons épineux. Ces fruits bien visibles, des baies rouges vifs, légèrement toxiques, sont décoratives, ce qui lui vaut le nom de petit houx. Mais la curiosité de cette plante vient de l'implantation de ses fleurs et fruits qui semblent sortir directement du cœur des feuilles. En fait, ces feuilles sont des cladodes, qui sont des tiges modifiées. La vraie feuille a, elle, été modifiée en épine, que l'on trouve au sommet de la cladode. D'ailleurs, ce sont les cladodes qui assurent la photosynthèse. Le rhizome du fragon épineux est reconnu pour ses propriétés vasocontrictrices. Elle est utilisée pour le traitement des hémorroïdes des œdèmes et des jambes douloureuses. Toujours à l'ombre, quelques violettes hérissées. Elles ont trouvé là un lieu accueillant pour s'installer. Ici, le sentier est bordé d'une haie ininterrompue de romarins en fleurs. Et les abeilles en profitent pour faire le plein de nectar et de pollen. le thym commence sa floraison odorante. Cela semble parfois miraculeux qu'il puisse croître en sortant directement dans la pierre. et gracilis. Les orobanches sont remarquables par l'absence de chlorophylle et donc de couleur verte. C'est par leur parasitisme complet des plantes environnantes, ici certainement une coronia juncea, qu'elle puise les éléments nécessaires à leur croissance. On la reconnaît entre autres à sa corolle jaune rougeâtre en dehors et rouge sang et luisante en dedans. Ces stigmates sont jaunes cerclés de pourpre. j'approche de la fin de ma sortie au puits de la Roumie. Le sentier nous amène au puits au milieu d'une belle clairière. Au bord de la clairière, un majestueux chêne blanc, encore sans feuilles, protège à son pied des euphorbes characias. Cette grande forbe, qu'aucun animal ne croque à cause de la toxicité du latex qui coule dans ses tiges. La nature, comme souvent, a pourtant trouvé une exception un prédateur qui lui se moque de cette toxicité. Il s'agit de la chenille du sphinx de l'euphorbe. Cette sortie nous aura permis de découvrir la flore et le magnifique environnement de ce sauvage grand vallon que l'homme parcourt depuis des milliers d'années.